Koji izraz se može upotrebiti da se pokaže deljenje 18 kutija na dve jednake gomile? Nađite izraz tri puta koristeći različite načine da napišete deljenje. Nađite vrednost izraza. Dakle, hajde da samo uradimo ovaj gornji deo ovde. Imamo 18 kutije i hoćemo da ih podelimo na dve jednake gomile. Dakle, želimo da podelimo 18 sa 2. I način na koji ćemo ovo napisati i razmislit ćemo malo više o tome šta ovo zapravo znači, mi možemo da napišemo ovo je 18 kroz 2, ovo znači 18 podeljeno sa 2. Možemo da napišemo kao 18 podeljeno sa 2, kao što je ovo ovde. Ili možemo da napišemo 18 podeljeno sa 2. Sada, pre nego što to izračunamo, kažu da treba da nađemo vrednost izraza. Hajde da razmislimo šta ovo zapravo znači. Imamo 18 kutije i želimo da ih podelimo na dve jednake gomile. Hajde da nacrtamo 18 kutija. Dakle, imam jednu, dve, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanaest, dvanaest, skoro smo gotovi, trinaest, četrnaest, 15, 16, 17, 18. Dakle, to je mojih 18 kutija i delim ih na dve jednake gomile i dve jednake grupe. Dakle, ako hoću da podelim ovo na dve jednake grupe u kojima imam jednak broj kutija, mogu samo da ih uokvirim, i da kažem, pa hajde da od ovih gornjih napravimo jednu grupu. Hajde da od njih napravim jednu grupu i hajde da napravim od ovih donjih drugu grupu. I ovo su jednake grupe. Koliko imamo u svakoj grupi? Pa u gornjoj imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a u donjoj imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dakle, podelili smo ih u dve grupe od po 9. Dakle, 18 podeljeno na dve jednake grupe jednako je 9. Ili 18 podeljeno sa 2 jednako je 9 ili 2 se u 18 sastoji 9 puta.